နီလာရဲ့ယီမီမီစခွေတာလောယီမီဝဲဒီမိုကရေစီမော်တော်ပပမှုဘာတာလောလာတကလော Victoria တခုထပ်ဖာနေတကမောဖဲလာနိုဝေဘာပူနီလောထဲတာ Australia တိပကောပိုတဖာဟေတာဖာတေဝဲလောနမီဆဲလောနမီလောနကဟေတာဖာနေနကဘာဟေတာဖာလောမိမတကဆဲလောအမီလောကဟေတာဖာလောကောဆဲတာခုထပ်ပူသေးဝဲနေလေ ဩစတြေးလျထိဖို့ကဖို့လွာသာအိုတစီခေါနီယာစုဖို့ကိုခဲလနမီတဆဲလဘန်မီဒီဘာနီဝီတာစုဆဲလဘန်မီတကေနမီဆဲလဘန်မီလီပါစာနမီစောတလဲနမီမေတမီမတာအိုဆွာလောဖဲအတဂျီဒီပါဒေါ်နတာရီလောတီတဖာဤနတမတော်ထဘာကေဒီအောလောတာဆဲလော ni asra pubane witasu maba otke nakaba selonami metime nakaba ma to thoki natari taklo le atho tele atha tapha i khudo vec taklu hakho khonari muyu lanweber khotho kikto kisikine lo nama o le loklo ko metasi သုစာခောလီတကောတခ ลิเวลอโปโอดอตาเซลออามีอาลีตะกัวโดตะพาอุเลอกลุคิเซียกลุนิลอแพนมีอุดอตาติกวาตะคาลาลามีเดเมตันโลวาตามาเซเนวิซาสุโกควีคีวาควีวาเตเตคี Dr. Clotilde Masseur Anoré Bilmilele på website vec.vic.gov.au ဒေါ်ခုထဘာ Dr. Clotilde Atapno Nitke